se dig lige for. Gider du lige stoppe med det der? Jeg fulgte bare efter jer. Yes. Vi lister os afsted med når vi går ud og røver. Det er bare tante Sofie, der snorker. I så. sover alle mand, vi drager Kom så. Med spand, både Kasper og Jesper. Nej, nej, nej, nej. Vær nu forsigtig. oh, nej.